soy el Thank you. มาส่งบ้าน Ibu kenapa ibu nyalahin masjid nggak boleh ibu jangan bawa anjing ibu yang melepas anjing ibu jangan marah sama saya nanti saya kalau kalau ibu marah sama saya saya lain nanti sama ibu ini tangan saya sama membunuh orang baik-baik mencuri ibu ibu bawa anjing ke sini kemudian anjingnya hilang kok nyalahin ke masjid kalau bukan udah pergi bu bu bu eh kalau bu pergi gak ini ada pasukan